ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಟೊರಾಂಟೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಶೀಲಾ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಕೀತ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಹಾಡುಗಳು ನಾನು ಹಾಡಿದಂಥ ಹಾಡುಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಹಾಡಿದಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜಾರ್ಜ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿಸೈಟಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಟಿಕೆಟ್ಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು please be there with your friends and family ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೊಳ್ಳುವ